Hallo und willkommen auf MX5 Roadtrips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Diesmal von der Höri, einer schönen Gegend zwischen Konstanz und Stein am Rhein und zurück von einer Dreitagestour über vier Schweizer Pässe, bei der erstmals die Insta360 One R und nicht die GoPros im Mittelpunkt der Reise standen. Música